Yeah. 致命的なエラーが発生しました。ゲームシステムをリセットしてください。